कांग्रेचुलेस गोल्डी भाई एंड होल्ड आज कितना सारा सेलिब्रेशन करें भाई thank you everyone thank you thank you thank you thank you thank you super grateful thank you man thank you all of you for all the love I am overwhelmed with all the love and support you guys have thrown today मजा आ गया आई एम गोइंग नट्स दिमाग पूरा एकदम काम नहीं कर रहा I am short on words but I am thankful I am grateful I am honestly honestly honestly short out of words जो आप लोगों ने किया है मेरे लिए हमारे पूरे परिवार के लिए thank you thank you thank you super happy भाई मतलब वो कहते हैं ना कि हम हमने तो क्या दिया हमने थोड़ी खुशी दी आप लोगों को उसके बदले में आप लोगों ने जो खुशी हम लोगों को दी है ना that is that is something which we can not forget I won't forget, and I don't think either of my boys will forget.